こんにちは、粟田洋介です今日はこのキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていきますキャンバスシートといって貼らないでも描けるキャンバスがあるんですけどこれは普通の貼るためのキャンバスなのでもしかすると描きづらいかもしれないんですけど普段描く時はこの角のところをピンでこうやって四つ角止めて描くこともあるんですけど今日はあえてこのまま描いていこうと思います。 thank you 絵が完成しましたタイトルはグレーエリアですこのキャンバスはこのまま描いても丸まったりたるんだりしませんでしたでこれは額に入れようと思います